Fala galera beleza eu sou a Baicide Jennifer e hoje vim falar sobre um assunto sério aqui. Chegou uma nova festa no Animal Jam e no jornal avisa que algumas músicas voltou junto com essa festa. E a música beta que tinha ido embora e a do Clube Geos, que era uma música super beta de não membro. Aqui o aviso. Tem James comprando várias dessas músicas e tentando trocar com outras pessoas pela Vila Jamar. Isso se chama roubo. A música valia entre uma coleira longa boa ou decente se eu estiver. Certa. Mas agora ela perdeu o valor mas alguns jamês não sabem disso e vão acabar aceitando a troca, e perdendo um item de valor, como podem ver essa bagunça acontecendo no vídeo. E porque esse jamer chamado bruxinho acabou de roubar os jameres e até eu mesma caí nesse golpe e perdi meu anel luminoso verde. Então compartilhem esse vídeo ou avisem a seus amigos para não cair nesse roubo barato. A música do Clube Geós voltou e cuidado.